estét kívánok! Úristen! Vigyázz, ma, bazd meg! Ö, kedves uram, lenne szíves megállni? Állítsa le, legyen szíves! Hát ne vicceljen már! Állítsd meg! Valaki hívjon rendőrt, please! De mi? Gyere már, menjen! Rendőrség! De mi? Sétálni. Messi? Sétálni, sétálni kell. De most így hogy menet be? Gyerekek. Jöjjön ma, ne foglalkozz. Ne hülyésük egy gyerek ma. Ha ma menni kell, így is. Ha, vigyázzatok. Na, na, na, na, hello. Uram, ön most egy bűncselekményt követett el, várja meg a rendőrintézkedés, legyen szíves. De most arra kell, ez most bűncselekmény azt tudod, ez most akkor én is ott kérem. Azonnal állítsa le a járművet. Jó, szólok a főnöknek. Tessék szólni. Akkor mondja meg, hogy merre kell menni. Megmondom, de most Akkor hívhatom a yardot, rögzíted, jó?